Martita que viña comer Raposiños de Laxe, estamos xuntos pola Escola Municipal de Música. na Escola Municipal de Música aprendemos a cantar, a tocar instrumentos. Tocar no teatro é unha experiencia moi guai. Encontramos unha raposiña que suelen andar por las. A letra fixémola entre todos. O ano pasado xa nos presentáramos a este concurso e non poderamos pasar a final. Este ano pois xa estamos aquí no Teatro Colón. O baile salme naturalmente, non teño que facer coreografía. E empecé a bailar na Escola Municipal de Laxe. Eu xinar os debuxos que é un pouco o, o relato da canción. En tempos pasados, eh, a música de cebo usaba debuxos para, para contar historias. E fixemos este blues porque nos encanta. Música imos tocar a canción aquí no Colón hoxe para moita xente. ¡Que!